मालविका ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा की बेटी है सिद्धार्थ सीसीडी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे अब मालविका ही वही पद संभालेंगी बताया जा रहा है कि कैफे कॉफी डे अपनी रणनीतियों में कई बदलाव करने वाला है दूसरी कुछ कंपनियों से जबरदस्त प्रतियोगिता मिल रही है चाय और चाय पॉइंट जैसे नए ब्रांड ने कंपनी को जबरदस्त टक्कर दी है स्टारबक्स और बरिस्ता से भी मुकाबला कड़ा है पिछले साल सीसीडी ने कई छोटे स्टोर बंद कर दिए थे इस साल खत्म हुई तिमाही में जो सेल दर्ज कराई है वो पिछले साल के मुकाबले आधी है कंपनी का घाटा बढ़ता जा रहा है इस डूबती